За бичлэг эхлэхээс өмнө энэ бичлэгний доор комент дээр юм уу эсвэл description дээр ямар нэгэн линк байгаа. Тэгээд та бүхэн тэр линкэн дээр тэр линк рүү ороод тэгээд нэг бичлэг байгаа. Минийсэн бичлэг байгаа. Тэгээд тэр бичлэг үзээ хэрвээ таалагдвал лайк дараарай гэж та бүхнээс маш хүсье. Тэгээд их юм бол надад маш их тусуулна. За тэгээд бичлэг лүгөө орцгоё. Йоо, юу ацсан үзчтэй. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ аа Microsoft Survival-ийн цоо шинхэн дугаар эхлүүлж байна. Тэгээд э, өмнөх эпизод төр бүгдээрээ нээдэр яваад тэгээд амар амар юм болсон байгаа. Харин энэ удаагийн дугаар төр бүгдээрээ ийшээгээ үхрийн хоолны нөөцөө цуглуулах газар энд бэлдэнэ. Тэгээд энд би гахааны газар энд хийцэн байгаа. Тэгээд одоо энэ талд нь үхрэр хийн. Аа э, тэгээд дээрэс нь би та бүхэнд хэлсэнчлэн ийшээгээ би нөгөө нэг уурхайны маш том ер нь бол аюу толгой аюу толгойны газар бүрдүүлэх болно энд. За тэгээд бүгдээрээ эхэлцгээе. За юу ч гэсэн би хитэн вит аваад улаан буудаа аваад тэгээд нэр честтэй дахиад нэг чест хийж тавихгүй бол ер нь би байшаага томсохгүй бол энэ би бүр багтахгүй болоод байна бүр хамаг юм багтахгүй. Аа ёо бүр зайгүй болчдөг наас үе арай арай. Мм. За за надад санаа төрлөө. Зүгээр юу яач. Яа <laughs> ийшээ сайхан агаараад за тэг дээрэс нь би хараа э, ийшээгээ нөгөө нэг юм лоонгийн юм хоёр хэсэг юм яцсан жоохон томсгцсан байгаа зү тийм одоохондоо бол гайгуулах гэж бодож байна за тэгээд би тэгээ бас үхрээ үхрийнхаа фермиг одоо юу хэмчимтэй үхрийн үржүүлэн газар их юм ааши өдөрөөр энэ зөндөө хүрш Тэгэхдээ эхлээд юу ч гэсэн бүгдээр энэ хаваархаж байгаа таньж мэдэх хэрэгтэй байна. Аа ягаад гэвэл ийш тийш явж байгаад ямар нэгэн сонирхол сонирхолтой юм олж магадгүй. Э, за. 2000 years later. Хо, тэр араа. Вилж олчлоо хөөе. Хани араа. Воо, дахиад вилж байдаг нас өө. Гэн гэн. Би нэрээ би бол арьсаа ингээ арчлаа л байгаа байхгүй юу? Тэгсэн хүртлөө ингээд батга матга гараал э, муухай. Би одоо тэг гоо сонд орохгүй бол. Йоо нарын юу вэ? Хүүш. Энэ унтчих шít. Энэ юм юм унтчихэдэг үе. Тэгээд би нэрээ нэг хараад байсан чинь энэ нөгөө нэг миний дээр зүгээр яг кейв хайгаа явж байхад таарсан виллижэнийг харсан чинь тийм болохоор энэ виллижийг бол тоноглосон гэсэн үг. Одоо харах юм бол ёо. Яч нүй. За залуусаа гараа тий. Та хоёр надад асуудлаа наа наа. Тэг ер нь харах юм бол ингээд тоноглолцсон байгаа байхгүй юу? Энэ миний ч гэсэн. За за ерөөхдөө энтгийн тосон бол иймэрхүү байна. Энэ тосон гэдэг нэг юм уулын нэг юм доор нэдэг жоохон гологдмал юу байна те. Тосон байна. За бүгдээрээ шавж үзцгээе. Оо! За энэ энэ юу болоо явчихв за яаж байгаарай. Яна sugar cane шүү. Sugar cane авчих юм бол бүгдээрээ enchanting table хийж болно ш нэрэ. Одоо л асуудалгүй юм шүү. Йоо йоо йоо энэ араа дахиад дахиад тосгоно биш. За энэ тосгонлоо өстой би очиж байгаагүй байна. За энэ инженер байна. Инженер мужаам маш. Тэр хараа алим алим талах. Оо энэ араа ич дахиад оо энэ араа. Гэн гэн. Хүүе. Тэр цаана бас юу харагдаад байна? Энэ арай дэмтнэ. За за байж гараа. Аа. За ийш орж үзье. Аа 32 муудсан бахаар. За за эдгэртэй ер нь. Чисе юу ч юу. Ийш нэрээ нөгөө нэг Blazing powder л тэрийг хийдэг те. Бүгдээрээ нэрээ одоо бол ханд хийх боломжтой юм байна. MLG. За, өшөө юу юу байна? Юм бол дээрэм. Гараарг. Бол дээрэм. За, танаханд ойлгохтой юм байна уу? Тавга байна. Тосхны чин дээр нэмчихээ. Тавга байна. Онгоц чин дээр нэмчихээ. Дахиад тосхон байдаг нас үй бүгдээр энэ авд чинь нийлээ дөрөв тосхон биш төө тэгвэл ямар амар хэрэг вэ? Яа зүгээр хин нэг тосгоо олох вэ гэдэг чаленж байсан бол зүгээр бүгдээр аль хэдийн ялчлаа. Бүгдээрээ нэрээ тэнд тахианууд алж юу сум хийх хэрэгтэй. Тахианы ферм гэсэн нэрийг хийж хийх боломжтой юм байна. А та нар энийг харж ирдэг лөө. За би заяа та нараас хоёрыг ч нь үлдээгээд Яара өндөг шин. Гэн гэн. За та нар байж заяа. Би та нартай буцаад ирнэ. Та нар энэ хаваараа байж. Оо хараа дахиад ревью нэдэг насуу жижи яра. Ийшээ бол тоноглох юм нэ нэг байхгүй юм шиг. Йоо тэр араа тэр бүр аалсны тором ортож байгаа. Йоо ёо ёо ёо ёо ёо ёо. Алчих галах юм. Яра энэ дахиад юу юу? Амор. Ийм бүр аалз маалзтай биш тараа. Ямар амар юм бэ? Шулмын гэр юм шүү. Засах болно. За чамаг авнаа би. Билүү гэнэ үү? Зээ зээ зээ зээ. Яа энэ зүр юу ч байдаг нас уу? Арай арай. <laughs> За энэ арай динтнэ. Йоо яра. Энэ яг яатсан тосон гэхлээр ийм байдаг гэнэ үү? Энэ шинэ байсан биш. За. Ара. Оо. Вау. За баха эмералд. Нэг амир зүгээр яг олон юм байхлаар зүгээр яг ингээд амир амир юм байна гэж боддгийм биш тхэн бол. Яг үндэ бол амир байгаагүй юм байна. За өшөө юу байна та нарт? цэрцгээлтэй. Яйн хараа ийм бүр баг ийм эзэнгүү тосгоо байдаг нас уу энэ юу юм бэ? Хаягдсан те нэг юм харагдсан. Нэг юм амар алга болсон хараа. Энэ одоо юу вэ? зөгийн нэрээ яаж тижээд юм бол та бүхэн мэдж байгаа бол надад комент ирвчээрээ. Бүгдээрээ зөгийг тижээс тижээцгээ. Энэ арийн яагаад ингэж зарим газрууд ингээд яг талцсан байгаа юм бол энэ мапиа алдаа юм баг та. Жаз эдэг юм эзэнгүү тосхон байдаг юм байна. Би энийг ч намнаа. Одоо хохог. За за за одоо тэгвэл бүгдээрээ нөгөө нэг э, юу л гоё явъя дөө дахиад над руугаа явъя. За нөгөө дахианууд ч хаана гоё лээ. Энэ хавтал байх ёстой доо. За залуучууд хаачих. Аа энэ. За нааш нааш нааш нааш нааш. Дахиад чинь ч хэрэгтэй шүү дээ. Ээ гэн гэн. За явцгаая. Тэр харж гин үү? Оо хараа. Ийм хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийг хараад зүгээр бүгдээр гэрлэг оччихно одоо. За хүрээ тэр. Хүрээ тэрэ хүрээ тэр. Айх зүйл байхгүй. Тийм ээ зүгээр хүрээ тэр. Намаа дагаад яв. Юу энэ ямар гэнг. Гэнг дахиад үү. Өдөр бүр сургуульд пишгэ. Пишгэ. Өдөр бүр дахиад гэнг. За. Аах зүйл байна. Уу. Тэр сайхан эдний яваад тойроод ингэ явчихсан заяа. Яна орой олж шүү залуусаа. Бөө нөрөө төргөлцгээе. Ойрхон ойрхон байна ойрхон байна зааж гараа зааж гараа зааж гараа зааж гараа би наадхантай ч очроо болоо тий. Жижи. За хөцөн шүү хөцөн хөцөн хөцөн. Одоо сап цаа хүрээд дэр. Уцаад хүрээд дэр. Мм дахиад яг явцгаая. Яа наа цаас. нэш нэш нэш нэш нэш. Зүгээр ээ. За нэш нэш нэш нэш нэш. Ой ой ой ой. Та нар ингэхгүй эле эле эле эле. Наач орохгүй орохгүй орохгүй. Тэр орохгүй байгаа зү. Хой, хой, хой, хой. Та нар одоо Та нар хий. Яа нэ. Миний тахад одоо яа гэх юм бэ? Хой, хой, чи хой. Ял. Йоо. За ядчихэд амьд үлдсэн дахиа байна заяа. Яах гэдэг юм бэ? Чи хой. Чи, чи, чи, чи. Йо, цаавч, цаавч. Зүгээр, зүгээр, зүгээр. Тэнтэр яах ч. Йоо, за чичи манаха. Йоо, би зүгээр хар шөнөөр план дахиад зүгээр цуглуулчихдаг гэсэн үе. Арай арай. Чи зүгээр барахгүй шүү. Оо зөндөө амар эмтэй явжсэн да. Миний diamond armor мөр. Лол. Миний оо хараа. Энд дэлбэрсэн бистэ. Enderman дээр яг тэр тийшээ очивол яа оо хараа олцсон шүү олцсон шүү. Йоо та нартайгаа ингэж тийм уулзах гэж. Та нарыг алдчихлаа гэж бодлоо. Бум бум. Гири бага. Бум бум бум. Йоо ёо ёо. Зя зя зя зя зя. Нөгөө тахаанууд байдгүй нөө тий. Одоо зүгээр ойр хаваас лав идөө. Оо хараа энд биш. За одоо явна залуучуудаа. Ой 7 өндөг дотоос үе хоёр дахиа гарч таарна өстэй. Одоо гэтээ одоо ер нь хараа энэ өндгнүүдээр нь явж болох юм байна дөө. За одоо яах вэ гэхлээр заяа. Наш наш наш наш наш. Та хоёр наашраа. Та нар наашиг юм заяа. Одоо та нар ийлж. Зүгээр л наашир. Та нар хараа адилхан хоол идтiin юм чинь зүгээр та нарыг нэг өрөөнд оруулчих дөө. Тэрэн дээр юм шүү шүү дээ баг. Гүм үү? Би л тэгж бодлоо. Одоо ойрхон байна. Өдөр хонь яаж нүй? Чи нашра. За. Ишээ ор. Тэр хонь яах гэдэг юм. Хонь яг л нэг хөлзүүгээ хэлээ гэж бодож байгаа шиг байна та. вэ? За яах вэ? Хой хой хой хой. Ууе. Анааш. Тийм билгүүт. За бум бум. Бум. За би та нарын найзуудыг чинь дараа нь авчирнаа. Дараа нь чичтэй одоо авчирсан ч болно л доо би бол энд нөгөө нэг э, хоёр лама дагуулсан хүнийг вилжийг хорьцсон байсан хөөхгүй тэгсэн чинь алга болчих. Арай арай. За за за. Йо. Йо йо йо йо йо йо. Би бол нэг юм ногоон цэцэг байдаг лүү. Ногоон цэцэг авчих юм бол зүгээр шууд гой гой юм хийх гээл байнал та. Манай чанлын яг үнцэн үг бол ногоон болсон шүү дээ. Цагаан байсан бол. Чин 20k-гийн бэлтэлтэй. Аа байгаагүй юу ч гэсэн. За одоо та хоёр нааш заяа. Тэгэл бүгдээрээ гоё. Эй, найзууд чи ирлээ залуусаа. Ишор, ишор, ишор. За. Тавтай морил. За, ингээд жижи. За, за, за, за. Одоо тэгвэл бүгдээрээ аа Кэв явах хэдөө гэж байна. Манай бизнес хийх гэж байхгүй дөө. Шинэ махана тоож. Түл. Аа. Аа, яах вэ? Бичдэг. Зяах. Зяах гэхээр эдэр хөл юм билээ. Яаж үйл юм билээ. Хоо, нэр ийм юм өгсөн байл шүү дээ. Бай гэд. Бүдэрийн чиг э, боогод хүмүүст бол ерөөсөө энэ хэрэгтэй юм байлээ. Ер нь бол та бүхэн хэрвээ ном сум харамж аа э, эхлэж байгаа. Ер нь бол суралцах гэж байгаа бол энэ их дажгүй юм бэлээ. Дараагийн бичлэгтэй бүдээр яг яг ийм гоё байнны талбар үүсгэж заяа. Тэгээд ном сумны бэлтгэл хийх болно. <laughs> Надаа энэ л их гоё санагдаад байгаа юм да. Тэгээд улаан чолооны тоос дөрөв. Тэгээд нэг бухал өвс. Аа ингэ хийчих юм шүү дээ. Тэгж та. Тэгвэл надаа чинь редстоун байгаа шүү дээ. Йоо гэнгэ. Яра. Бэ. Target. Яа, энэ сте зэвүү энэ бүр өнөр гэнг юм хийсэн байлээ. За за энийг яг хийнэ. За Энэ алмац ядуу Аз 2 хийцэн яагаад вэ? Энэ яадаг вэ гэхлээр нөгөө нэг diamond ухлаар нэгээс нэг ба түүнээс их олныг гаргах боломжтой доод нэг баймдаас тэгэхээр айгүй ашигтай гэсэн үг. За би энэ юугаа хийшээ гээд. Миний бүр айрын өмд бүр өвдөрлөө. Спектр. Спектр. Спектр. Спектр. Спектр. Спектр. Спектр. машин зомбид ороод байсан. Гэтэ би яг яг хаанд ороод байгааг сайн мэдэхгүй байна. Оо, энэ биш тараа. Аёо, энэ ч нөгөө бид нар явж исэн тийшээ холбогдчихж байгаа юм байна л да. Зүгээр ер нь бол нэг амар том үргэлжлэхтэй кейвэл олмоор юм байна л да. Энэ кейвийг тонголцсон гэхлээр жоохон тиймэрхүү юм байна. За за тийм ерөөдөө энэ эпизодыг ерөөдөө ингэ дуусгая гэж бодлоо. За тэгээд та бүхэнд миний survival-ийн эпизодүүд дээр хэлмээрээ сонирхолтой зүйл байвал коммент дээр бичиж үлдээгээрэй. За тэгээд юу ч гэсэн дараагийн эпизодүүд бүгдээ targeted энийг хийнэ. Тэгээд дээрэс нь би энэ KV-ха асуудыг шийдсэн байж бай. За тэгээд дараагийн бичлэр уулзлаа. Баярлалаа.